नमोस्तु महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु महाराज श्री संपत्ति और संस्कृति संपत्ति अच्छी हो तो एक मजबूत व्हील बन सकती है पर संस्कृति अच्छी हो तो एक मजबूत गुडविल बन सकती है बहुत सुंदर महाराज श्री संपत्ति दिए की भांति कैसी बनाए कि सर्वत्र फैलती जाए और संस्कृति अगरबत्ती की भांति कैसी बनाए जो अपने के बुझने के बाद भी खुशबू फैलाती जाए क्या बात है संपत्ति दिए की भांति कैसे बनाए कि सर्वत्र फैलते जाए और संस्कृति को अगरबत्ती की भांति कैसे बनाएं जो बुझने के बाद बुझने के बाद भी अपना असर दिखाए यथार्थ यही है आपने पूछा है संपत्ति को दिए की भांति कैसे बनाए बस संपत्ति को दिए की भांति जलाएं और दिया कब जलता है जब खुद जलता है और औरों को प्रकाश देता है वो दिया है संपत्ति जब हम अपने आप को तपाकर औरों के लिए बांटना शुरू कर दे हमारी संपत्ति दीपक बन जाएगी खुद जल करके ही दीप प्रकाश फैला पाता है अगर हम अपने सुख भोग में लगे रहेंगे तो संपत्ति हमारे जीवन को बर्बाद कर देगी लेकिन हम अपनी संपत्ति का उपयोग औरों के लिए करना शुरू कर देंगे तो दिए की तरह सर्वत्र प्रकाश फैला देगी आपने पूछा संस्कृति को अगरबत्ती की तरह कैसे करें कि उसकी सुगंध चार उसके बुझ जाने के बाद भी कुछ देर तक बनी रहे मैं समझता हूँ संस्कृति को अगरबत्ती के समान बनाने की ज़रूरत नहीं है संस्कृति हमारी संस्कृति अगरबत्ती नहीं है हमारी संस्कृति तो डाल पे खिले हुए फूल की तरह है जो उस पर लगे रहने के बाद भी और टूट जाने के बाद भी अपनी महक से पूरे वातावरण को सुवासित करती है तो हम डाल पे लगे फूल की भांति रहें और वो डाल पे लगे फूल की भांति कब होंगे जब हम उस पौधे का आरोपण करते रहेंगे हम संस्कृति के पौधों का आरोपण करें जिससे इस हमारी संस्कृति की मकरंद सर्वत फैले